तुम चले जाओगे अपनी एक्साइटिंग लाइफ जीने और मैं अपनी बोरिंग लाइफ जीने अब तुम चले जाओगे अपनी एक्साइटिंग लाइफ जीने और मैं अपनी बोरिंग लाइफ